jak wydawać polecenie. Mój kolega siedział wieczorem w biurze, coś było do zrobienia, jego szef już dawno temu wyszedł i pojawiła się pani prezes. Czy mógłbyś mi zrobić zrzut z bazy danych z poprzedniego kwartału? Zapytała kolegę. Mówi, okej, okay, mogę to zrobić pod warunkiem, że polecenie wyda mi mój przełożony. Pani prezes zrobiła niewyraźną minę, złapała za komórkę, zadzwoniła do menadżera, ten wydał polecenie, kolega zrobił raport. Jaki z tego morał? Ano taki, że szef mojego szefa nie jest moim szefem. To stara, dobra zasada zarządzania. Znacie ją jeszcze z historii. Nazywało się to wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Ważne, żeby tego przestrzegać. Jak jesteś szefem i masz tendencję, żeby ręcznie sterować, to poskramiaj to. Jeżeli pozwolisz swoim menadżerom zarządzać załogą, będzie większy porządek. Jak jesteś szeregowym pracownikiem, to pamiętaj, kto jest Twoim szefem i przypominaj szefowi szefa, że Ty masz, że ty masz swojego szefa. Dzięki temu jest porządek, dzięki temu ludzie wiedzą, co do nich należy. Warto się tej zasady trzymać. Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.